Mm. Was it already? فكره انتوا عمالين تضيعوا وقت يلا يلا يا بابا يلا كل واحد فيكم على بيته يا حبيبي يلا يلا روحوا على بيوتكم يا حبيبي يلا يلا يا ماما يلا يلا يا بابا تعال معايا كل الناس تبقى سامعه عنك وتعرف مين فرانك ده يا تيتا جده بيحبطني كل حاجه يقول لي عايزه اطلع مزارع عايزه اطلع مزارع سيبك من جدك ده متخلف بيقعد يفكر كده تفكير قديم كده مالكش دعوه بيه هو اللي خلى ابوك يطلع زيه انما لا انا مش هخليك تطلع زي ابوك انا هخليك انت مهندس يلا يا حبيبي يلا ربنا كده ايه يسهلك يلا حبيبي هو كله يعرف كده وخلاص هي مرحله وهتعدي بعد كده بقى يبقى سهل يلا معلش خلص وهخليك تلعب مع اصحابك بس اهم حاجه تخلص يلا ما تزعلش نفسك كل ده عشان مصلحتك مش عايزك تتضايق يلا معلش يلا والله هقولك بصي انا كانت حياتي العاطفيه كنت متجوز كاترين كانت يعني اكتر واحده حبيتها بمعنى اصح بس للاسف الشديد يعني حصلت واقعه مفجعه جدا اللي هي جيل الخادم قتلها هي واولادي احبائي طبعا وقتها انا كنت في اوروبا فان انا ارجع كانت اغلى حاجه عندي ولادي طبعا اللي ماليش فيهم آه، ما لحقتهمش حتى في لحظاتهم الاخيره ان انا اشوفهم اودعهم احطهم يعني، اخدهم في حضني حتى فده كافي ان هو يدمر اي انسان يخليه ان هو يعني يبقى الموت اقرب له بكتير يدمر حياته علميا وفي الشغل وفي كل حاجه يعني ان هو انا جسد بلا روح وفرانك رجع تاني ازاي لاعماله وحياته بعدين بعدها ظهرت بقى في حياتي اوديجا حبيبي انا مجهزه لك مفاجاه بجد ايه هي يلا جهز نفسك بقى عشان احنا مسافرين على تلسا اوكي ايه ده ده بجد الروعه دي ايه آه، انت هتدرسي فيها عماره وبس لا طبعا احنا ندرس فيها architecture construction و و landscape ولاندسكيب وكرافت وتراديشن اوف اورجانيك اركتكتشر material بتتكلمي بجد لا حرفيا انت ابهرتيني فعلا ودلوقتي عايزين نعرف ازاي بقيت معماري مشهور وانت اساسا كنت في civil engineering والله هقول لك بصي انا كنت شغال مع العميد طبعا زي زي اي طالب ساعات كتير قوي الواحد بيكتشف في الاخر ان مش مش ده اللي هو مرتاح فيه مش ده اللي هو عايزه فكنت عادي بشتغل معاه في مشاريع كتير وكل حاجه بس بشتغل اللي هو انا مش مرتاح مش حاسس ان انا مبدع مش حاسس ان ان ده مجالي ان هو ده اللي انا عايزه هو ده اللي عارف اخرج فيه الروح بتاعتي بس بعدين بعدها آه، رحت شيكاغو وهناك بقى حصل عرفني نفسك يا باشمهندس انا فرانكلين رايت أه، كنت في ال civil engineering بس انا ملهم بالطبيعه بزياده فما حسيتش نفسي في ال civil خالص طب وليه اخترت شركه ادلر بالذات أه، لان هي بت الشركه بتتبع الوظيفه فيها أه، غير كده كمان حضرتك ابو وكمان ال modern. حضرتك بتهتم بال modern جدا آه، مفيش decoration كتير الكلام ده كله طبعا مهم طبعا مفيش زحمه بحسش بالزحمه مضطرين ان احنا عندنا مساحات ارض مش كبيره وعندنا عدد كبير فاحنا كنا عايزين نستغل كل قطعه ارض طب احنا نستغلها ازاي هل لو انا طلعت وامتديت افقي ده حل لا مش حل هو انا الحل ان انا عندي مساحه صغيره تاخد اكبر عدد طب انا اعمل ايه طب ما انا امتد راسي فده اللي حصل من هنا جت لي الفكره ان انا عايزه امتد راسي طب انا لما امتد راسي ايه اللي يشجعني على كده ما انا ممكن امتد راسي والناس تطلع على السلام ايه الحل ولا اي حل الفكره ان انا اللي شجعني على كده ان انا كان عندي ال elevator خلاص اكتشفوه واتعمل عليه تجارب وخلاص بقى already شغال كل الناس فانا كنت دي كان حاجه بتشجعني ان انا اطلع بيه طب انا لو طلعت بيه والمبنى مش مش سليم برضو مفيش حل فانا كان عندي steel وان انا اقدر اظبط ال structure بتاع المبنى كله واستخدم steel ده كان هيبقى بالنسبه لي تمام يبقى انا كده عرفت ان انا اوقف المبنى راسي زي ما انا عايز واستغليت المساحه وعرفت برضو ان انا اخلي الناس تعرف تطلع وهي مرتاحه وما عندهاش مشكله تمام جدا آه، طب احنا عايزين دلوقتي نعرف ايه وجه الاختلاف ما بين الانماط اللي قالها سوليفان معاك ايه الاختلاف معاك أه بس هنتكلم نتكلم عن نقطتين ان هو كان بيتكلم عن ان هو بيميل ان هو بيحب الرأسي انا لا كنت بميل للحرية والحرية يعني اكيد هميل ان ان المبنى يكون افقي عشان الغي اي قيود آه، هو بيميل لل decoration خارجيا حتى لو بسيطة انا لا انا بميل ليها داخليا يعني في الانتيريور بتاعي لا في decoration. بس آه، بره لا آه، نفس الحكاية أنا بلغي الحوايط الداخلية عشان أحس بحرية أكتر في البن المبنى ده بقى كان حكايته حكاية جدا معايا المبنى ده كان وسط غابة طبعا دي تحديات صعبة جدا بالنسبة لأي معماري بس أكيد ده مهمنيش طبعا يعني آه، أول حاجة آه، خدت المبنى ده كان وسط صخور ضخمه جدا والاشجار كانت عاليه فانا عملت حساباتي عشان اتاكد ان انا اعمل كنتليفر ما يخرش الميه بمعنى اصح دلوقتي احنا نرجع لفرانك وعايزين نعرف ايه فكرتك او الشكل اللي انت اخدته في جوينهام ميوزيوم آه، اخدته من الحلزون آه، الفكره ان هو كان من الاعلى للاسفل وهنا بالظبط كنت بطبق فكره ان الوظيفه والشكل هما حاجه واحده طيب دلوقتي احنا سمعت ان ال museum كله عباره عن رمل واخد رمل كبير جدا آه، او نازل كله برمل فازاي الناس بتطلع او ازاي ال circulation ماشيه ازاي هو طبيعه ال museum ان احنا بنطلع باسانسيرات بس النزول بعمله برمل واستخدمت فيه ال concrete بس طبعا ان هو يريح الانسان فال ramp كله كان من اعلى لاسفل كان مجرد عباره عن نزول مش اكتر تمام جدا آه، طيب بالنسبه ان انت آه، انت اتبعت فيه الشكل يتبع تبع الوظيفه ولا الشكل والوظيفه حاجه واحده؟ طبعا الشكل والوظيفه حاجه واحده تمام طيب دلوقتي نرجع للويس وكنا عايزين نعرف ال Auditorium Building اللي انت عملته في شيكاغو ايه النمط اللي انت استخدمته او ايه الحاجات اللي انت استخدمتها فيه او ايه اللي ساعدك في ان انت تعمله؟ اتفضل هو مبدئيا المسرح كان عايز فكر جديد بمعنى ان انا استخدمت فيه او ان انا نجحت ان انا اعمل حاجه انا شايفه نجاح طبعا بالنسبه لي ان انا استخدم اير كونديشن سنترال اير كونديشن في المبنى كله آه، وان انا استخدم الاضاءه كانت جيده لاي حد في المسرح هو الاضاءه بالنسبه له هاديه ومريحه وفي نفس الوقت عاليه آه، الصوت الصوت كان آه، تمام وواصل لاي حد وما فيهوش ازعاج اللي هي نبره عاليه او حاجه لا هو كان مظبوط ومدروس بكل الحسابات بالنسبه للاكوستيك السيمي سيركل ارش من بره من بره انا كنت مستخدم سيمتريك والزخارف مهندسه امتحاني مش مهندسه فوقي